හෙලෝ අයිෆෝන් කට්ටියටම එක මගේ පලවෙනි වීඩියෝ එක මම දෝගලට කියා දෙන්නන්න පේස්පුක් එක අපේ යාලුවන්ට කෙන එක එක මැස ජවන්නතුව එකම පොඩි අපේකින් කොහොමද කොඩම මැස ජවන්න කිය මම මේ පයිල් එක දාලා තියෙනමගේ වීඩියෝගේ අට ලිංක එකක් එක ඔප ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න රස්ස මෙතන මේ ඔක්කොම වෝල් සිලෙට් කරලා එක කොපි කරගන්න එක තම අපේ චාවස්ප එක ටවස මේක වැඩ කරන්න Google කෝම් එක රෝගම් කෝම එකට යන්න මෙමගේ කවුන්් එක ඒ Google කෝම් එකට කියලා මෙතන බාර එකේ රයිටික් <clears throat> කරලා පේස් කරන්න ටවස්සේ මගේ මේ ගොඩක් ටැබ් දාලා තියෙන ඉඳන් පෙන්වන්න අතනින් ගිහිල්ලා මේ ඉතින් JavaScript එක මේක ඕපන් කරගන්න එක ඕපන් වෙන ටිකක් වෙලා යනවා තමයි ඇප් එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක වැඩ කරනවා මේක මොකද මම ඇක්සස් කරලා දිනන ගොඩක් ඉතින් ඔගොල්ලන්ට කියන්න තියන්නේ මගේ පේච් එක සබ්මිට් කරන්න ඔගොල්ලන්ට ගොඩක් වීඩියෝ දෙන බලාපොරොත්තුනා කවුරුවත් කියා දෙන්න දේවා හරි මෙතින්නේ ඔය අප එක එතකොට මේක මගේ ෆ්‍රන්ස් ලයින්න ගාන මෙතරින් පෙන්න්නවා ඉටස මෙතන මැසේජ් පෙන්යන්න මෙතා ගිහිල්ලා මෙතර තමයි අපිට අවශ මැසේජ් එක ටයිප් කරන්න මනෝමල්ලගේ හොයි කියලා ටයිප් කරන්න ඉටවස මෙතර ඩිලේ ටයිම් අනිවාරෙන් එකසිය විස්සට වැඩිය දෙන්න බලන්න කැන විනාඩි දෙකක් පොද අඩුවෙන් දුන්න නොතින් ප්‍රශ්නයක් කන්න පුළා කවන්ටේ බ්ලොක් කන්නගේ යන තර ලිමිට් කරන්න මෙතන මැක්සිම අප ඉන්න ෆෙන්ස් ලගානු දෙන්න පුළුවන් උපරිම ට්‍රයි කරන්න වට අවශ්‍ය ගාන දෙන්න මම උදාහරයක් ඉදිර දායක් දෙන්න හෙටවස් චරයි කරන්තින්න මෙතනින් ගෝදන්න හොටෝය පොසිස්තනවා කැනෙක මැසජ්ජක් කනවා ඉට පසේ මැසජකිල්ලා තප්පරක විස්සක් ඇතුවොත් තමයි <clears throat> ඊළඟ මසජ්ජගන්න ඒවිදිර නාඩි දෙකෙන් දෙකට මසේජ්ජන්න කිසික පස්ටන්න අපට මුකුත් කරන්න ගන්න ඔටමටිකල මසේස්්ටි යනවා මේක උපරම බලන්න ඩිලේක එකසි විස්සර වැඩියෙන් දෙන්න නැත්තන් කවුන්ට එක ලොක් කන්න පුුව හරි අලු එච්චරයි තියන්න මේක හොඳරම වැඩ කරන්න කිසි පශ්නන්න චැනල එක සබ්මිට් කරන්න ඔබලට ගොඩක් විඩියෝ දෙන්න බලාපොරත්වන මොකද කවරොත් කියා දෙන්න ති මේ වගේ දේවා හරි යාළුවනේ එහෙනම් thank you තව දවසක හම්බ වෙමු